Eu sou Maurício de Sesc Pompeia, estou na parte da produção separando material. E o que, que, você já fez até agora? estamos é passando de grupo em grupo, vendo, vendo o material que vai precisar. Tudo isso para quê? Para poder fazer o, o primeiro encontrão do Rádio Mente 21. Que vai ser quando? Dia 11 de agosto.